Сезон 19-20 стал уникальным, недосказанным и недоигранным. Но все мы с вами ждем возобновления привычного ритма жизни, победы над коронавирусом и скорейшего возвращения любимой миллионами игры. А пока межсезонье, время трансферов и комплектования команд. Настала пора представить вам первого новичка «Зенит Казань». Знакомьтесь, польский доигровщик Барташ Беднаш. 25 лет, рост 201 сантиметр, бронзовый призер Лиги нации, чемпион Польши, а также обладатель суперкубков Италии и Польши. Барташ родился в 1994 году в городе Забже. Профессиональную карьеру начал в 16, а в 18 дебютировал в чемпионате Польши в составе Ченстаховы, где провел один сезон. Далее два года в Ольштине, который хоть и являлся середняком, но позволил лидеру команды Беднажу проявить себя и получить первый вызов в сборную Польши. А в 2016-м Барташ перебрался в топ-клуб чемпионата Бельхатовскую «Скру», где Беднаж стал чемпионом страны. 2018 году поляк перешел в итальянскую Модену, по сути заменив Эрвина Нгабета. А через год в Италии Беднеш составил пару доигровщиков с Мэтью Андерсоном. В составе Модены Барташ выиграл Суперкубок, а в прошедшем сезоне желто-синие шли вторыми до остановки чемпионата. Сам Беднеш показал отличные цифры. Технически подкован, обладает высоким съемом и хорошим приемом а главное голодный до больших побед. В минувшем сезоне поляк стал 11-м бомбардиром чемпионата Италии, немного отстав от Ивана Зайцева, но опередив того же Андерсона. Барташ обладает мощной силовой подачей, оформлял по 5 и 6 эйсов за матч, став пятым в списке лучших подающих серии А. Плюс входит в топ-10 по проценту в атаке и позитивному приему среди доигровщиков. А вот дела со сборной обстоят похуже польское гражданство Вильфреда Леона увеличило и так невероятную конкуренцию в доигровке, где на 4 места претендуют 7-8 качественных игроков. Именно поэтому тренер поляков Витал Хейнен не взял Беднажа на чемпионат мира и олимпийскую квалификацию. Хотя до этого Бартыш феерил в финале шести Лиги наций, став лучшим доигровщиком финала. Беднажу есть что доказывать и куда расти. Предолимпийский год в составе «Зенита» станет отличной мотивацией. Барташ, добро пожаловать в «Зенит» Казань! Hello volleyball fans from Zenit Kazan, I'm Benji and I can't wait for the day when I put your t-shirt on. I will represent your club with the honor and pride. See you soon, guys.